यो व्हाट्सएप गाइज तो कैसे आप सभी लोग मैं हूँ सोनू और आप लोग देख रहे हैं Sonu's gaming YouTube channel so guys हमने पिछले वीडियो में जो देखा था कि वो हमने नो प्लेयर के साथ एक वीडियो बनाई थी उसके साथ मैंने थोड़ी देर बात की और मुझे पता चला कि वो एक अच्छा बंदा है उसकी वो डुप्लिकेट आई थी उसने मुझे अपनी आई भेज दी और देख रहे हो कितने कपड़े चेंज कर रहा है आई बदलने की ट्राई कर रहा है देखो देखो देखो देखो देखो ये उसकी असल आईडी आप आईडी भी देख सकते हैं तो लेट स्टार्ट यार अब उसको हमने सॉरी कह दिया उसको हमने नूब वगैरह बोला था कुछ कुछ तो स्टार्ट यार so guys please like share and subscribe our family support कीजिए यार थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मैं करने को बोल भी नहीं रहा और अपनी आईपीएल टीम को प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में डाल दो तो देखते हैं किस आईपीएल टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कौन सी आईपीएल टीम ज़्यादा अच्छी है अरे अरे अरे अरे कौन है कौन है कौन है अरे पढ़ा था यार पढ़ा था अच्छा पढ़ा था अरे अरे अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं वो देखो वो देखो तो बोल रहा है फिर अपने माइक और हेडफोन दोनों बंद कर रखा है हम आखिर वीडियो बना रहे हैं अरे मार रहा हो यार कुछ तो करो यार उससे ज़्यादा डैमेज है मेरे ये एडम लेके अच्छा खेला है अरे अरे अरे अरे अच्छा प्लेयर तो अच्छा यार अरे लाइक कर दे यार लाइक कर दे अरे अरे अरे अरे एक नंबर यार एक नंबर कुछ नहीं कुछ नहीं चलो अपने को जीतना है ये वाला राउंड मेरी फेवरेट वन यार अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे मेरी फेवरेट आई लव आम मुझे बहुत पसंद है अरे ऐसी चीटिंग है यार चीटिंग है कमर कुमार है अमेरिकल चुरा ली चुरा ली कोई नहीं कोई नहीं अरे मैंने मारा था यार किल चोरे पक्का किल चोरे इसके साथ खेलूँगा ही नहीं मैं अभी फिर कभी भी नहीं खेलने वाला मैं इसके साथ कोई इसकी तो अच्छी गन ले लो अरे आपको मालूम है सुभाई अपने new O B thirty four वाला जो अपडेट आने वाला है उसमें नई वाली जो गन आने वाली हो मालूम है कौन सी ये यम टू फोर यार पबजी के बहुत फेमस गन है यार वो जिस जिसको गन पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बता दो और अपना चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए प्लीज़ कौन से नुबड़े बंदे कर देते हैं Re. Watch this. किधर था यार वो किधर था जाने दो कुछ नहीं कुछ नहीं अपना ही किले देखा देखा मैंने यार क्या यार छे? देखा देखा देखा कितना किल चोरा था यार कितना किल कितना किल चोराएगा यार तू बेचारे पे यार अत्याचार कर रहे हो तुम अत्याचार ना इंसाफी है ना ना इंसाफी कर रहे हो तुम हम पे हम आपको इंसाफ नहीं होने देंगे हम अपने लिए इंसाफ मांगेंगे माय लॉर्ड हमें इंसाफ चाहिए इंसाफ रे रे रे रे रे लगा है लगा so bye guys please like share and subscribe our channel